Sì. Ciao, eh, questo è i lanciamenti per maggio. Sarà questa una serie di video che farò tutti i primi e il primo giorno di un mese. Eh, non sarà il nome ovvio, non sarà il lanciamento, il lanciamento di maggio. Eh, no, no, eh, non è il lanciamento, beh. Rilanci. rilanci non so come si dice aspetta uh, non lo so dirò in inglese è, eh, è coming soon e scrivo anche sulla, su, su qua perché non, non so se voi capito o no <coughs> che farò tutti i primi de, dei mesi eh, saranno maggio, giugno, giu luglio e saranno i giochi che usciranno quel mese. Cominciando con maggio che è un po' in ritardo perché avevo le verifiche ma adesso sta bene <coughs> e dirò i, i più, eh, più con più aspettative che vogliono di più che lanciano quindi non saranno tutti ok eh, andiamo al primo e eh, leggerò cosa c'è scritto qua sul sito ok se c'è qualche data sbagliata scusate sto leggendo cosa vedo ok eh, per il 5 maggio Prey che è già uscito perché siamo al 10, ma al 10 maggio eh, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Ah, ok, adesso leggo un po' di quello che c'è scritto qua sul, su Prey. Per Arca Arcane Studios, già autore dei due, dei due di Shonored, è venuto il tempo di crescere e di provare a fare qualcosa di diverso. L'occasione sarà presentata dal nuovo, dal nuovo Prey, che dopo il complicatissimo progetto che ha infine partorito un discreto FPS nel 2006 riparte di nuovo da zero. Un'avventura in prima persona in cui si, si spara ma soprattutto si perlustra una cittadina barra stazione spaziale futuristica, in una sorta di sogno barra incubo in cui al protagonista è data anche la possibilità di tramutarsi in veri e propri oggetti. Uno dei giochi più curiosi e potenzialmente sorprendente dell'anno. E lascerò a voi con il trailer di Prey. This is Morgan. The year is 2034. keep having this dream. I'm just staring into the black between the stars. There's something there. I know there is. I can't see it, but it sees me. It sees everything. You know what I'm talking about, or you will soon. is Morgan, the year is 2035. Please listen. This isn't a dream. It's a nightmare. There's no room for uncertainty. There's no room for doubt. And know this, there's more at stake than just Talos 1. If what happened here, if even one breaks containment, we're all lost. per P PlayStation 4 e Xbox One. Ah, ho dimenticato di dire su Prey è la, la produttrice, non so come si dice, è Bethesda. È Injustice 2, fatto per Warner Bros. Interactive. Il mondo, adesso leggo cosa, di cosa si tratta. Il mondo dei supereroi DC tornerà a menar, menarsi fortissimo in Giustice 2, seguito dei Picchiaduro a incontri pubblicato <coughs> nel 2013. Allo sviluppo c'è ancora NetherRealm, team cattanato da Ed, che Ed è quello che ha fatto Mortal Kombat, che è Ed Boom. Oltre a un certo numero di personaggi assenti nel primo episodio, come Supergirl o Deadshot. Injustice 2, 2, Injustice 2 butterà sul piatto anche un sistema tutto nuovo di potenziamento e personalizzazione dei combattenti. Ah, bello! Un meccanismo legato alla distribuzione di ricompense o loot, se, prefer se preferite al termine di ogni incontro e che consentirà di modificare le caratteristiche del proprio eroe preferito, torneranno anche le classiche internazioni con gli scenari, ah, interazioni con gli scenari e tra i personaggi veri e propri. Nel senso di classiche interazioni aspetta che ho ripetuto. Ah, nel senso di piccole e grandi faide. Injustice è stato un ottimo picchiaduro e questo seguito anche visti gli ottimi risultati ottenuti da NetherRealm con Mortal, Mortal Kombat X non do, dovrebbe essere da meno. Injustice ho già finito l'uno è molto bello, ha finito in portoghese, ma è molto bello. Adesso vi lascerò con il trailer. You appear feeble. I punch above my weight. What do you want, Grodd? Your head on a plate. Prime il 26 maggio eh, per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch per la Tequila Softworks. Ryan sembrava destinato al triste rea reame del vaporware, vaporware, quei giochi annunciati e poi scomparsi nel nulla. Invece Rhyme arriverà e arriverà nella primavera del 2017. Il progetto di Tequila è diventato multipiattaforma, ma la natura non è cambiata. Un'avventura apparentemente delicata e misteriosa in cui pre- prendere il controllo, il controllo di un ragazzino alle prese con qualcosa di sconosciuto, tutto attorno c'è un mondo colorato ma minaccioso. I richiami ai giochi del Fu Tin Ico e a The Whiteness, Witness per l'ambi- l'ambientazione. Sono moltepli- molteplici ed è senza dubbio uno dei titoli indie più interessanti di quest'anno. Un indie, Rhyme ok vi lascerò con trailer giugno dico solo i nomi dei, dei prossimi che usciranno per giugno, non dirò la data, dirò solo i nomi. Ci sono Tekken 7, ARMS, Crash Bandicoot and Saint Trilogy e questi, sono questi. Eh, beh, è questo che volevo dire eh, ricordando che tutti i primi dei mesi usciranno, questo è uscito eh, un, po un, po', in ritardo, 10 eh, giorni di ritardo perché avevo le verifiche e, non, e dovevo studiare. Quindi eh, spero che vi sia piaciuto e chiederò in questo video di iscri iscriversi sul canale questo è il primo video che chiedo per iscriversi sul canale, perché stiamo quasi ra raggiungendo 50 iscritti. Per molti eh, sono pochi, ma per me sono molti. Eh, 50 persone che sono iscritti sul mio canale. Perché adesso io sto guardando qua, adesso guarda il mio canale, sto guardando qua, ci sono 43 iscritti. 43, 43 7 se più 7 persone iscrivono iscrivono si iscrivono avrò 50 e per, per i, lo speciale di 50 iscritti che sarà gli speciali di iscritti saranno 50 100 150 200 200 saranno di 50 in 50 gli speciali di iscritti perché un altro speciale che avrà sarà il 14 di, quest, di questa, questo mese, che sarà per lo speciale della, dei giorni della, della, festa della mamma e ci saranno anche per le, fe, le commemorazioni festive e l'8 agosto che è il compleanno di Craft Seat, questo canale, e il 25 ottobre che è il mio compleanno. Saranno questi speciali togliendo quelli di, degli iscritti che saranno di 50 in 50. E quindi lasciate il like, commento, favori, favoritate e iscrivetevi, iscrivetevi eh, eh, mandate ai vostri amici per loro iscriversi perché voglio raggiungere almeno più 7 iscritti. Ok? Grazie, è questo, ci vediamo. Grazie, ci vediamo e ciao! Yeah!